Urari wa biashara kwa mwezi wa Agosti 2022 umeonyesha nakisi imeongezeka kwa asilimia mia moja ukilinganisha na mwezi wa Agosti 2021 pamoja na asilimia 33.8 ukilinganisha na mwezi uliopita wa Julai 2022. Akiwasilisha takwimu hizo, mtakwimu kutoka kitengo cha biashara na kodi, idara ya takwimu za kiuchumi kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, ndugu Share Hatibu Haji amesema kuwa urari wa biashara kwa mwezi wa Agosti 2022 nakisi imeongezeka kwa asilimia mia moja ukilinganisha na mwezi wa Agosti 2021, pamoja na kusema kuwa nchi ya Singapore imeongoza kwa kusafirisha bidhaa nyingi zikifuatiwa na nchi nyingine. Kwa mwezi wa Agosti 2022 urari wa biashara umeonyesha nakisi ya shilingi bilioni 111.3 na kisi hiyo imeongezeka kwa zaidi ya asilimia mia moja tukiilinganisha na mwezi wa Agosti 2021 na pia vile vile imeongezeka kwa asilimia 33.8 tukilinganisha na mwezi uliopita ambao ni mwezi wa Julai. Usafirishaji wa bidhaa kwa nchi tano zilizoongozwa kwa mwezi wa Agosti 2022 umefikia asilimia 89.9 ya thamani yote ya usafirishaji, na bidhaa zote tulisafirisha kupeleka katika nchi kumi na saba, lakini nchi ambayo tumepeleka thamani ya bidhaa zenye thamani kubwa ni nchi ya Singapore ambayo bidhaa zake zilikuwa na thamani ya shilingi milioni 9374.3 ambao sawa na asilimia 77 katika zile nchi zetu kumi na saba. Kwa hiyo Singapore ndio ambayo tumepeleka bidhaa nyingi zaidi. Mwakilishi kutoka jumuiya ya wafanyabiashara ndugu Haji Weka Abdullah ameelezea hatua anazozichukua katika jumuiya yao ikiwemo kuwashauri wazalishaji kuongeza thamani ya bidhaa. Kikubwa na hasa hasa sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara tunachojaribu sana kwa wafanyabiashara wetu ni kwamba tunawaambia wa increase production lakini ukiachana na hiyo ku increase production, sisi kitu ambacho tunajaribu sana sasa hivi kufanya tunaita ile value addition katika ile production, kwa sababu changamoto ambayo tunakuta hasa hasa, mfano ukija katika sekta ya, ya ukulima tunajikuta kwamba sio kwamba hakuna production ya kutosha, saa nyingine na kuwepo kwa baadhi ya mazao, lakini ile kwamba most ile produce at the end ina, ina, ina go into waste um, maybe hawana processing nzuri, hawana storage facilities nzuri. Kwa hiyo production ku increase ni jambo moja, lakini pia ku value addition katika kile ambacho tunakiproduce pia mwisho wa siku, kwa sababu uki export raw materials ipo cheaper in terms of, of, of um, value ambayo mtapata kama nchi, pato la nchi kuliko mki export process products yale mazao ambayo tumezalisha hapa nchini so Ushauri wetu mwisho wa siku ni pale pale kwamba to increase production, lakini to add value katika yale mazao ambayo tuna produce. Sambamba na hayo, mwakilishi kutoka Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Zanzibar, ndugu Jamila amesema kuwa wizara inachukua jukumu la kuhamasisha wazalishaji katika kukuza bidhaa zao. Tunawahamasisha wazalishaji vile kwa ajili ya kukuza bidhaa zao kama vile kuna sekta au taasisi kama vile SMIDA inakuza wajasiriamali wadogo ili kufanya nini? Kufanya hiyo value addition na kuweza ku increase production zetu kwa ajili ya kupata takwimu nzuri kama vile export kuongezeka na kupunguza importation. Sitiali TV.